韩老师，打完拳扫踢连不起来怎么办？那就不连了。感谢收看我们没错，搞错了，再来。好，我们还是来讲一下啊。我们给两种例子，第一种是左拳右腿，如果你拳发力的话，收收；拳发力的话连的没有那么多效果那么好，所以说呢，往往打起组合来，如果拳都那么重，那腿连不上，这个问题会被放大，对吧？比如都重，直直摆重，重重。 动，你看这就不好连，对吧？但如果打轻一点，来，上上松。对，比方包括移动型的，他往前慢慢移动，走，移动走，上上松。你看就连得很快了，对不对？刚才最后一拳是左拳连右腿，其实是比较容易的，你只要打轻点就行了。但是右拳连左腿这个问题啊，还是一个问题的啊。那也就是说，打右拳如果它重一点，上，然后他换步踢左腿。 那这样效果会慢一点，对吧？怎么办？所以需要他打右拳的时候，就已经脑子里想好了，老子要踢左腿。两种方式，第一种是打完手拉回来的同时，看我怎么样换步，看到了吗？打完右拳，您就他妈换步啦，就踢了，或者是打完拳手回来的时候，就完成了上步再去踢。我们试一下第一种啊，打完拳直接。 手拉回来的时候换步啊，来，下下，你看这就快了，对不对？再来一遍，下下，哎，下一种是什么？打完拳直接往前上步，我往后退，来，上上，哎，再来一遍，上上，看到了吗？所以这样的话，提前已经预判了我要干什么。还有一种情况就是我打拳没打准，没打中他怎么办？ 没有打中就打空啊！打空直接上步，所以我们也要练习模拟中枪，比如谢教练故意打空，好吧，我也不服这一下，打空一下直接上步踢扫踢走，收收，对，再发点力打空，收收，对，很多时候我们是要故意就让对手认为我要打拳，实际我就没想打你，踢腿四拳全是空的，直直摆直，收，往前移动的四拳都是空的。 对，你看这种感觉，其实效果就很好。经常去练习。好，这段视频你们有没有发现什么细思极恐的地方呢？在评论区跟我们互动一下。